hartelijk welkom. Ons is met die vierde sessie bezig in hierdie reeks oor die Heilige Gees en die gaves van die Gees. En ek herinner jou maar net aan uh, die handleiding, die boek wat ek uitwerk. Het is een boek wat ek geskryf het oor die Heilige Gees, wanneer hy werk, sy persoon, sy werking en sy gaves. Hy is in Afrikaans beskikbaar, hy is ook in Engels beskikbaar, When the Holy Spirit Moves. En dan is daar twee dinner uitgaves van Uh, so 30 dagstukkies oor verskillende eienskappe van die Heilige Gees. Dit is in Afrikaans en Engels ook vertaal. Uh, leef 'n geesvervulde lewe is die is die Afrikaans daarvan en dan sal jy sien live a spiritful life die Engels daarvan. So die boekies is ook beskikbaar hierso by die kerk en jy's welkom om dit hier te bestel. Bel maar net na die uh, ontvangs toe, dis 012 997 8000. Goed, kom ons kyk na die laaste groepering van hierdie nege gawes van die Heilige Gees. En dit is gawes om te doen. Nou, die eerste en dan is die geloof wat ons help eintlik om iets te gaan doen wat die Gees deur ons wil doen. Die ander ene is wonderwerke wat die Gees deur ons gaan doen. En dan die derde ene is die gawe van genesing waar die gees genesing deur ons in iemand se liggaam wil in in indra. Nou ehm uh, ons het ook gekyk hoe belangrik dit is om oop te wees vir die Heilige Gees dat hy ons kan gebruik en enige van hierdie gawes enige tyd vir ons deur ons te laat funksioneer. En ons het ook gesien dat almal van ons ontvang gawes. Dis nie net uh vir sekere tipe ou wat nou geestelik baie ontwikkel en gegroei het nie. Nee, die Gees wat in ons harte is, gee aan elkeen van ons gawes sodat ons effektief die evangelie kan uitdra, mense geestelik kan help, hulle kan opbou en bemoedig en vertroos en help. Nou hierdie twee gawes, drie gawes wat ons nou na kyk, hang ten nouste saam met iets wat ek vir iemand gaan moet doen. Ons het gepraat oor gawes waar ons vir iemand 'n woord moet sê, Uh, ons het gepraat oor gawes wat die Here vir ons iets kom openbaar en vir ons iets kom wys wat ons nie gehad of geweet het nie. En behalwe 'n woord, behalwe openbaring, is hier ook 'n kragtige werking soos wat daar staan in 1 Korinte 12 waar die Gees kragtige dinge kom doen waar hy eintlik bo-in die natuurlike wette, bo-natuurlike dinge doen wat ons net weet, dis God wat dit gedoen het en dis sy gees se gawes wat deur ons funksioneer het. En waarvoor ons nooit onsself op die skouer kan klop of kan dink ons is nou beter, ons is meer geestelik. Ons het nou al verder gevorder nie. Dis juis as die Gees ons lewe meer en meer in beheer neem dat ons die vrug van die Gees nederigheid, selfbeheersing, uh lankmoedigheid, geduld, dis die vrug van die Gees wat al meer in ons lewe gaan verskyn wat die karaktereienskappe van Jesus is. So ons gaan al meer soos Jesus lyk, maar ons praat nie nou spesifiek oor die vrug van die Gees nie. Ons fokus op die gawes, dit wat die Gees ons mee wil toerus om effektief vir mense geestelik te help. Nou, die gawe van geloof en wonders bring ons eers by die punt dat mense ook onseker is, wat se geloof is dit nou hierdie? Nou wil ek vir jou sê daar's verskillende soorte geloof wat die Bybel van praat. Daar is ehm uh, daar's die geloof van iemand wat die Here vertrou vir iets en dan is dit verby. Dan het hy nie meer daai geloof nie. Dis tydsgeloof, dis geloof wat net vir 'n tydjie is. Uh wanneer die oorlog verby is, is daai geloof nie meer nodig nie. Die Here het vir Dawid gehelp, hy het die oorwinning gehad, hy het die geloof gehad. Um ehm, uh, uh, eh, tydsgeloof, uh, eh, ek bid vir ek is bang vir vlieg en ek bid dat die Here my veilig sal laat land en ek glo die hele pad hy sal my veilig laat land en dan as ek geland het, het ek nie meer daai geloof nie of as die eksamen klaar of die toets klaar geskryf is, geglo die Here sal my help, het ek dit nie meer nie. So dis tydsgeloof, maar dan is daar ook historiese geloof. Nou historiese geloof is is a, is eintlik die algemene geloof wat ons het. Jy weet, dit is glo in feite, glo in historiese gebeure om te sê ja, ek glo in Jan van Riebeeck het in 1652, 6 April hier na die Kaap gekom ek glo Mandela het gelewe, ek glo hy's uit die tronk bevry en hy het dit en dat gedoen. Ek ken die feite. Ek glo in Jesus. Ek weet hy het aarde toe gekom, hy's hier gekruisig, hy het gesterf. So ek het geloof in feite, historiese feite. Nou hierdie eh, geloof uh gaan is ook 'n tipe geloof wat die duiwels het. Dit is eintlik skokkend as mens kyk wat staan in Jakobus 2 vers 19 dat daar staan die duiwels glo ook in God en hulle sidder. Nou dit wil vir ons net <laughs> duidelik sê dat uh die duiwels weet van Jesus. Ek bedoel hulle het hom beveg terwyl hy hier op aarde was en hom probeer laat sondig dat hy nie 'n vlekkelose lam sou wees aan die kruis nie. Die duiwels weet van Jesus, hulle weet van sy kruisiging, hulle sidder en hulle weet van sy opstanding en dat hy op die troon bo alle magte sit. Ja, Dis historiese feite. Dis instemming op historiese waarhede. Dit is om te sê ek glo in die feite. Maar dan is daar dis nie die geloof wat 'n mens red nie. Dit sluit nie die hemel vir jou oop nie. Dis net die feite. Want die Heidelbergse Katekismus leer ons dis 'n sekere uh, feite wat ons moet ken, ware reddende geloof is 'n uh, eh, sekere uh, Eh, feite, historiese waarhede wat ons ken, maar is ook 'n vaste vertroue. Dis ook daai oorgawe. Dis ook daai neem vir Jesus aan in my lewe, laat hom toe om my lewe te kom oorneem. Dit is saligmakende geloof. En dit sluit die hemel vir ons oop. Dit maak dat Jesus in ons lewe inkom. Ek glo hy het vir my sonde gesterwe. Ek glo dat ek weet ek is siek. Ek weet dat hy is die groot geneesheer. Ek weet die kruis en die bloed van Christus is die vergifnis. Maar dit help nie, ek weet dit net nie as ek dit nie drink hierdie medisyne nie, glo ek nie regtig saligmakende geloof nie en gaan ek nie gered word nie. Dis eers wanneer ek weet van hierdie feite en ek dit aanneem en my oorgee daaraan en Jesus in my lewe inkom en hy in my kom woon dat die vergifnis in my hart uitgewerk word, dat sy genade my oorvloei en dat ek skoon kom en nuwe mens wedergebore uit die gees van God wat nou in my hart ingekom het. So Nikodemus, Johannes 3, jy weet alles van die skrifte. Maar as jy nie weergebore word deur die gees van God nie, gaan jy nooit in die hemel kom nie. Saligmakende geloof is dat ek die feite in die skrifte ken, maar my ook oorgee en die medisyne drink en dit begin om 'n uitwerking op my te hê en ek word gesond en die pyn is weg en die genesing vind plaas. So, dit is saligmakende geloof wat die hemel vir my oopsluit, maar hierdie gawe wat ons nou van praat is iets anders. Dit is die sleutel wat wonderwerke oopsluit. Dis nie nou net 'n tydelike eh, eh, geloof of historiese geloof, dis ook nie saligmakende geloof nie. Dis die gawe van geloof wat die Gees vir my 'n oortuiging kom gee. Dit is wat God wil doen. Dis daardie vaste oortuiging in my hart dat ek weet die Here se wil is dit en hy gaan dit doen en ek kan hom vertrou en hy hy hy, hy gaan hierdie wonderwerk laat gebeur. Saligmakende geloof is wat Johannes 1:12 sê. Almal wat vir Jesus aangeneem het en in hom glo, dis die geloof wat vir Jesus aanneem. Dit is wat Efesiërs duidelik vir ons sê ook in 2 Efesiërs 2 vers 8 en 9. Die genadegawe van God is die ewige lewe wat hy vir ons gee. Ons ontvang dit. Ons hoef nie daarvoor te werk nie. Dis verniet dat ons nie daaroor kan roem dat dit ons is nie, maar dat dit 'n gawe is wat hy vir ons kom gee, onverdiend en wat vir ons die ewige lewe bring. Dit is nie waaroor ons nou praat nie. Waaroor ons nou praat is die gawe wat die Gees kom gee van geloof om daai tree te gee en op die boot uit te klim en op die water te loop. Dis wat Petrus gedoen het. Hy het hierdie skielik gesien, hier staan Jesus en hy loop op die water en hy het geglo. Dis 'n wonderwerk. En hy het die oortuiging gehad wat die Gees vir hom gegee het dat jy kan ook saam op hierdie water loop en hy het uitgeklim en hy het op die water gestaan en toe kyk hy na die golwe En toe kyk hy weg van die geloof en hy los dit en hy sink hy. So, net om te verduidelik dat hierdie gawe is so nodig dat God kan doen wat hy beplan het en wat hy wil doen. Hierdie vyand wat ons in onsself het vir hierdie gawe is ons verstand. Dis ons verstand wat sê man jy kan nie op water loop nie. Jy kan nie uit die boot klim nie Petrus. Jy gaan sink. Dit die wette is is is dit en die natuurwette, jy kan nie nou daarvan loskom nie. As jy nou uitklim, gaan jy verdrink. So ons verstand het 'n klomp kennis en ervaring en dan kom die gees van die Here en hy sê: "Maak daai kanne water vol, eh, vol water en dit sal wyn word." En dan as die Here dit gesê het, dan glo hulle hom en dan sê Jesus: "Doen dit." En sy ma sê: "Doen dit wat hy sê met julle doen." So glo hom en gooi water in en dan word dit wyn. So ons besef maar net ons kan nie uit onsself uh eh, vir ons opwerk en sê nou glo ons, nou glo ons, nou glo ons en ja, nou gooi ons water in nie. Nee. Ons glo want die Gees kom gee vir ons die gawe van geloof wat ek nie van nature het nie, dat ek bo-natuurlik glo die Here gaan 'n wonderwerk doen. En ek doen wat hy sê en ek gooi die net aan die ander kant uit. Ons het heel na gevang My verstand sê vir my dis onmoontlik. Moenie eers weer probeer nie. Jy het die hele nag probeer. Jy het nie 'n enkele vis gevang nie. En nou staan hierdie man hier op die wal. Dis Jesus. Hy sê, "Gooi die net na nou oorkant toe." En hulle doen dit. Hulle trek 153 visse uit. Hulle kan omtrent nie die net in die boot kry nie. Hier's 'n wonderwerk. Jy kan dit nie verduidelik nie. Dis bo natuurlik. Dis bo my verstand. Maar my verstand het vir my verlang in hy boot laat redeneer. Dink jy ons moet dit doen? Nee man, dit is belaglik. Ons het klaar als probeer. So pas op vir jou verstand wat hierdie gawe van geloof kan hinder en kan keer dat jy God nie vertrou nie. Um ons moet onthou ons het 'n vyand. 'n Vyand wat teen die waarhede van God praat en dis die duiwel. Johannes 8 vers 44 verduidelik die Satan is die leenaar en die vader van die leuen. In hom is daar geen waarheid nie. Wat hy sê is nie waarheid nie. Hy is die vader van die leuen wat hy uit homself praat is leuns. So hy sal kom en vir jou sê, eh, "Is dit nou moontlik? Dit is nie moontlik nie. Dit sal nie kan gebeur nie. Nee, jy moenie dit doen nie." Ek onthou so toe ons begin het met die kerkbouprogram en uh, ons nie eens 'n miljoen uh, by mekaar kon kry vir a, vir 'n jaar nie. Uh, hier wil ons die eerste gebou bou en hy's oor die 3 miljoen. Hierdie ouens sok net sê, "Wie dit is, ons nou ons somme maak en ons verstand en ons was by die bank en hulle het gesê julle is nie kredietwaardig nie. Kom ons los dit." Nee, maar ons het 'n oortuiging in ons hart wat die Heilige Gees vir ons kom gee het wat gesê het, "Begin met die bouwerk." En toe ons begin bou, toe stuur die Here die geld. Groote volgende tree was geweest toe ons kerk te klein geword het en ons 'n 7 oor die 7000 sitplek gebou moes oprig en dit ja, oor 100 miljoen gekos het. Toe het ons verstand weer vir ons gesê: "Nee man, jy kan nie dit doen nie. Jy sal in die skuld beland, jy sal nooit kan afbetaal nie." Weer na die Here gegaan, vir die Here gesê: "Here, maar U het dit gesê en as dit nie van U af is nie, kom stop ons. Maar kom gee vir ons duidelike leiding, kom gee vir ons die geloof en toe het ons na die gemeente toe gegaan en gesê ons het die oortuiging en ons het die geloof dat God 'n wonderwerk gaan doen en hy gaan hierdie 100 miljoen gebou oprig. As jy in, wat glo jy? En daai Sondag en al vier dienste het hulle 9 en 50 miljoen ingesamel. 59 miljoen se beloftes wat ingekom het daai dag. En ons het net besef ons kan dit nie verduidelik nie. Maar ons weet net dat hier is 'n wonderwerk wat die Here kom doen het. Mense het die gawe van geloof gekry. Hulle het nie die geld gehad nie. Hulle het gesê, "Waarvoor vertrou jy die Here?" En ek het my my getal neergeskryf op papiertjie, hulle het dit opgeneem en bymekaar getel. En daarna het jy die verhale gehoor van mense wat vertel het hoe dat die Here voorsien het, geld uit 'n uit 'n oord wat hulle nooit verwag het nie. 'n Krisis wat gebeur het en wat uitbetaal het. Een of ander ding wat gebeur het wat geld oor hulle pad gekom. Daai bedrag, selfs mense wat 20000 rand beloof het, het dit gekry uit 'n terugbetaling wat hulle nooit verwag het nie. Mense wat uh die Here vertrou het vir verskillende bedrae wat gesien het hoe die Here dit voorsien het. Daai gebou is binne 3 jaar afbetaal. Die Here het dit gedoen. Maar daar was 'n stryd. En dit was die gawe van geloof wat ons daardeur getrek het. So jy sien, 'n mens besef net dat hierdie geloof, as ek 'n definisie daarvoor moet gee, dan sê ek uit 1 Korinte 13 vers 2, dis die gawe om berge te versit. Dis die geloof wat die Here gee om vir hierdie berg te sê skuif. Hierdie 100 miljoen skuif. En dan gebeur dit want dit is in die Here se hart gewees. Kom ek lees net vir jou uh dat jy sien dit is wat die Bybel sê en dat die Here ons hiermee wil ons geloof ook wil aanmoedig en versterk. In 1 Korinte 12 vers 7 sê hy aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word die Gees word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees, aan een geloof deur dieselfde Gees. Aan 'n ander genadegawe van gesondmaking deur die een Gees. Aan een gee hy die krag om wonders te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer, aan 'n ander om die gawe om tussen geeste te onderskei en aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik en aan 'n ander om dit uit te lê. Nou 'n baie mooi illustrasie. Jy kan sien hier praat hy van die gawe van geloof, die gawe van wonderwerke en die gawe uh van genesing en gesondmaking. En hierdie drie gaan eintlik saam, né, want dis die geloof wat die wonderwerk oopsluit. Uh En in Handelinge 27 daar 'n pragtige verhaal gaan lees gerus daai gedeelte waar Paulus sê julle moenie nou dis nie die seisoen nie, dis nie die tyd om nou te reis in die see in te gaan nie. Maar die kaptein sê kom. Hulle reis van Kreta af en hulle is hier in die Middellandse See en daar breek 'n storm los en hulle vrees, hulle gaan almal verdrink. En Paulus kom en hy sê maar die Here het met hom praat het vir my die oortuiging kom gee dat niemand gaan verdrink nie Niemand moet nou van die boot of van die reddingsbootjie klim nie. Kap die toue af van die reddingsboot. Daar's nie 'n ander manier nie. Gooi al die vrag oor see uh, oor oor in die see en vertrou nou die Here. Hy gaan ons bewaar en beskerm. En daai geloof van Paulus het almal op die ouend daai skip het op 'n sandbank beland, uitmekaar gebreek en hulle het uitgespoel en planke vasgehou en hulle het almal veilig in Malta aangekom en niemand het verdrink nie. Maar kan jy sien die gawe van geloof Wat kos dit? Uit 'n mens self en uit jou verstand kan jy nie in daai storm sê, toe my ouens, hou moet ons gaan almal gered word nie. Maar as die Here kom sê dit, dan gaan dit gebeur. Daar staan in Handelinge 27 vers 25. Daarom sê Paulus: Hou moed, manne. Ek vertrou op God dat alles net so sal gebeur soos hy vir my gesê het. As die Here vir jou iets sê, glo dit. Vertrou hom. Die onmoontlike is by God moontlik. Maar ons gaan moet besef dat as die Here kom sê vat daai broodjies en daai visies, daai vyf broodjies en twee visies, ek breek dit, ek gee dit vir julle, gaan deel dit uit aan hierdie 5000 mense. Glo. Dit gaan nie opraak nie. Die Here doen 'n wonderwerk. Jy kan dit nie met jou verstand verduidelik nie wat die Here gaan dit doen. Selfs met bekering, dis hoe bekering ook werk. Bekering werk so dat jy sê, maak jou hart vir Jesus oop <clears throat> en hy sal inkom. Kan dit nie sien nie. Ek sê dit in die geloof wat die Gees vir my kom gee en hy sal jou sonde vergewe en hy sal jou nuut maak. En daai dag word die dag van omkeer en verandering in daai persoon se lewe. Maar dit het geloof gekos om vir hom daai stap te laat neem en saam met hom te bid ons het die gawe van geloof nodig. Ons kan nie daar sonder lewe nie. En dan het ek gesê dit sluit nie net wonderwerke oop nie, dit sluit ook genesing oop. Nou, as ons kyk wat sê die Bybel spesifiek oor gesondmaking. Hier's baie baie goeie inligting in die Bybel daaroor. In die eerste plek moet ek sê die Bybel praat wel van natuurlike genesing. Hy's nie teen medisyne en teen aptekers nie. Die Here uh sê in in in die Bybel uh, praat hy dat uh, oor die gemeente uh, en hulle oogsal van Openbaring. Lukas was 'n dokter gewees uh, wat vir die Here geleef en gewerk het. Hy uh, hy was iemand wat geglo het in die medisyne en wat 'n goeie dokter was. Uh, dis nie dat dat God hulle uitskakel nie. Toe Hiskia se oos siek geword het. Ons lees daarvan in uh in 2 Konings 20 Eh, dan staan dan vers 7, uh, eh, hy was stervend gewees. En Hieske het by die Here gepleit en gehuil en het vir die Here gesê, Here asseblief, gee my nog 'n kans. Maak my gesond asseblief, Here. U weet hoe ek vir u gedien het, hoe ek nog vir u wil dien. En die Here het vir hom genees en nog jare by sy lewe gevoeg. Maar toe het hy die <laughs> profeet Jesaja gestuur om medisyne te gaan haal en 'n vye koek op die wond te sit wat seker soos 'n trekpleister gewerk het en die, die Here dit gebruik het om genesing te bring vir Hiskia. So medisyne is nie so 'n sonde en so verkeerd nie. Selfs met Timoteus sê Paulus vir hom, <laughs> Paulus het geweet hierdie man, jong man, hy is maar baie senuweeagtig lyk like vir my en baie onseker en skugter. En dat hy op die ou end vir hom gesê het, jy weet, jou maag is almekaar in 'n spasma en jy drink verskriklik water, maar drink so klein bietjie wyn daarby Hy gee vir hom eintlik so eh, 'n bietjie 'n uh, amper seker boereraad eh, om vir hom te help met hierdie probleem. Hy sê nie, maar wag laat ek net vir jou bid nie. Epafra dit is lees ons ook wat wat siek was. Ah, voor die voet het, het Paulus nie almal genees nie. Baie mense is genees, maar ons weet nie hoe dit werk nie, maar ons mag nie sê omdat sekere mense nie gesond word nie, daaroor gooi ons hierdie gawe uit. Daaroor glo ons nie meer daaraan nie. Here in sy alwysheid en soewereiniteit raak die een aan daar by die bad van Bethesda en hy word gesond en nie die ander nie. Verstaan dit nie, maar dat hy kan genees en vandag nog genees, dit is 'n Bybelse waarheid. En ons lees ook spesifiek van koning Asa. Ehm uh, dis eintlik 'n hartseer verhaal as 'n mens gaan kyk na 2 Kronieke 16 en vers 12 waar die Here met koning Asa praat en vir hom sê: "Jy weet, jy vertrou my nie. Jy het nou by die ander volkerre gaan gaan vlerk sleep en hulle hulp gaan vra, maar jy vertrou nie op die Here nie. Dan kom die profeet en dan sê hy ook vir hom: "Jy weet jy's nou siek en hy het hierdie verskriklike siekte gekry aan sy voete. Ons weet nie presies wat dit was nie, want hy is op die einde dood daaraan." Hy sê: "Maar selfs toe jy so siek was, het jy die aptekers en die dokters geraadpleeg en mense geraadpleeg vir allerlei rade. Maar jy het nie vir God vertrou nie. Jy het nie na God toe gekom nie. Jy sluit vir God uit uit, uit jou regering, jy sluit hom uit uit jou eie lewe, jy het hom nie vertrou nie. So, wat sê dit eintlik vir ons? Die perspektief is dat ja medisyne, ja ehm uh, dokters want hulle is die middele waardeur God genesing bring. Ons gaan hom in die eerste plek vertrou. Die Here gaan gesond maak en hy gaan die dokter gebruik en die medikasie gebruik. So, dis nie 'n stryd met mekaar nie. So ons weet dat die Here is 'n God wat genees. En ons sien dit in die Bybel. Dis wat hy vir ons verduidelik. Sy naam is Jehovah Rafa. Dis die die die die noemnaam van een van die name van God wat wat eintlik sê Jehovah is God. Uh eh, Rafa is genesing. Hy's die geneeser God. Hy's die een wat gekenmerk word in die Bybel wat die siek lammers optel en teen sy bors dra en wat hulle uiteindelik gesond maak. Hy's die een wat sy hand op die wonder lê en wat genesing kom bring het, innerlike genesing, uiterlike genesing. Ons lees van Jesus se bediening hier op aarde, hoe dat hy rondgegaan het en hoe hy mense gesond gemaak het. Hulle sê dat selfs 'n vyfde van die evangelies handel oor genesingsverhale waar Jesus mense gesond gemaak het. Hy het 'n hart gehad vir siek mense en hy het siekte genees want in Jesaja 53 staan daar die profetiese woord oor Jesus wat gaan kom en hy gaan ons straf op hom neem aan die kruis. Terwyl van ons ongeregtighede is hy deurboor. Die sonde wat ons die straf voor moes die straf wat ons vir ons sonde moes kry, daardie straf het hy op hom geneem en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ja, daar's genesing. En as jy nou dink dit gaan net oor innerlike genesing, dan kyk jy maar hoe die Bybel homself verklaar. Want in Matteus 8 vers 16 tot 17 lees ons spesifiek hoe Paulus ag hoe Jesus Jesaja aanhaal en sê wat julle nou sien hierso en jy sien hoe mense gesond gemaak word op 'n bonatuurlike wyse, selfs sonder medikasie. Deur die gawe van genesing wil ek net vir julle sê, dit is wat Jesaja voorspel het dat die Messias sal kom en hy sal genesing bring. Deur sy wonde het daar genesing gekom. En dis wat ons sien uh, hoe daardie deel in Jesaja 53 vers 4 en 5 en Matteus 8 vers 16 tot 17 vervul is en hoe die skrif dit vir ons verduidelik. Dit was Jesus se bediening uh, wat ons lees in Matteus 9 vers 35 dat hy gegaan het en oral ster het hy siekes genees staan daar. Oral het hy gegaan en uh, mense ook die opdrag gegee sy disippels gaan en maak mense gesond. Waar die disippels saam gebid het uh, na Jezus' hemelvaart en die Heilige Geestse komst, lees ons handelinge 4 vers 30, dat hulle daar saam gebid het, en een van die dinge wat hulle bid, is Heilige Geest kom bekrachtig ons en doen weer wonders en geneesings. Hulle bid daarvoor, hulle glo dat die Geest dit kan doen. En dan lees ons specifiek die opdracht in Jacobus 5 vers 14 tot 16, luister net wat dit sê. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondigheid sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking as jy oop vir die gawes, as jy oop vir die gawe van genesing, dat die Here jou ook geloof wil gee om vir iemand te bid en die Here te vertrou. Partykeer doen hy dit onmiddellik, net daar. Partykeer begin die genesingsproses wat jy nog nie kan sien nie en na weke of dae, dan is die genesing eers sigbaar. Maar ons moet die geloof hê om die Gees te gehoorsaam en hierdie gawe te laat funksioneer deur ons. Miskien sit jy hierso ek vra vir jou, as jy oop vir hierdie gave is, en jy sê, maar ek is siek. Maar ek glo dat die Heere jou kan aanraak. Kom ons bid saam, en vra ons om, om nou waar jy ook al geneesing nodig het, dat hy dit vir jou sal gee. Sit jou hand net op daar die plek en dan bid ons saam. Heere Jezus, u weet dat ek glo dat u vir my sonde gesterf het Maar ek weet ook dat deur die wonde het daar genesing gekom en ek kom vra u nou raak elkeen aan op daardie plek waar genesing nodig is. Gees van God, u het gesê u wil dit doen. Kom gee genesing onmiddellik of oor 'n tyd. Maar kom raak mense aan in Jesus naam en maak hulle gesond. Amen. Goed, tot volgende keer. Ons laaste sessie gaan oor die stryd om geesvervuld te bly. Kan ons dit verloor? Bly ons vir altyd geesvervuld? Ons praat daaroor volgende keer. Mm -hmm.